सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं आप सुन रहे हैं राजन कदेहरी राजन कदेहरी राजन कदेहरी राजन कदेहरी ये देखो पूरा चमचा इकट्ठा होकर सुन रहे हैं और अंदर ही अंदर जल भून रहे हैं सुनो चमचो सुनो कान खोल कर सुनो अगर न सुनो दे तो कान में तेल डाल के सुनो साउंड टेस्टिंग देखा खौरहवा सियारा जैसे मुंह बनाइल है देखा देखा रोवायु लागे हम पहले न तो रहे हमारे सामने बजौगे तो रोय देवे साउंड टेस्टिंग डीजे राजकमल बस्ती डीजे राजकमल बस्ती